ओकरे रापा जो मावन ओ तू दाका दाका सोई सुक्री रापा जमा बन उतु दाका सोई सोई सुक्री रापा जमा बन उतु दाका बाम जम लेखाय आरो दिसायम सुक्री रापा देलाया जतो कहो जम लगे झिक लापा रापा सुक्री रापा जमा बन उतु दाका दाका हे रापा सुक्री रापा जमा बन उतु दाका दाका kulikumea kulikumea kulikumea joto khoy okoy bunjawae bes ajo makadi chetu khon bengal boja bojawae bes बेस बेस जिल जमकाते बन सुक्री लगा बन मोटा आ बापला बिहा करे अबोवा लाए गिबन ठोकाया हिली लिली गुलकाते पौरा गिबन चखाया चखाया चखाया चेका चेलका बुझावेन रापा सुक्री रापा Jomabon utu daka daka Hey rapa sukri rapa Jomabon utu daka daka दुख ताहे ना ताहे ना को हेंदे पोड़ दिलाया दिलाया जम लगे जो तो होड़ अब खन ताहे ना को दिखोगी बेसी होड़ दिलाया दिलाया जम लगे जो तो होड़ रापा सुकरी रापा जो बन ओ तू दाका दाका हे रापा सुकरी रापा जो बन ओ तू दाका दाका सिख कह जो माँ उनको आजिल को लेखा है बाई को में ना जिल ने लेखा है बुक्को कते झट करे को ना देना देना चे कोड़ा सारी किसे में ना देना देना रापा सुकरी रापा जो माँ बोल ओ तो दाका दाका हे रापा सुकरी रापा जो माँ बोल ओ तो दाका दाका हे रापा सुकरी रापा Jomaabon utu daka daka Hey rapa sukri rapa Jomaabon utu daka daka